私立女仆学员是一个学员风格的养成游戏，玩家将扮演一位接到邀请的学生，前往位于希望之丘的私立女仆学院完成四年的学业。来自各地的十三个角色各自拥有自己的天赋，但他们都拥有相同的目标，那便是缔造属于自己的最佳结局。游戏中采取了工人摆放的机制。 每个学期开始时，玩家将轮流使用手上的棋子来规划这个学期的行动。与传统需要抢先手卡位置的工人摆放游戏不同，本游戏没有卡位造成别人无法行动的情况。相反的，更鼓励玩家互助合作来增加成长的效率。课程是在学员中提升能力值最主要的方式。 透过与其他玩家组成读书会的方式，可以让玩家获得更高的能力值成长或者额外的成就，并且可以减缓压力的累积，让角色能更有效率的成长。社团活动是在学员中另一个能有效提升能力值的方式。参加社团并缴交社费来获得社团奖励。透过担任社长。 玩家能进一步在往后的学期当中不断获得社团奖励，以省下行动值，令玩家在成长中获得更多的优势。说到学员，那肯定少不了学员季与考试了。每年的第一学期都会举办学员季，而第二学期则会举行考试。学员季与考试都是玩家展现所学并获得成就的好机会。 透过在与同学的较量中获胜来获得随机奖励，并以此获得更多的优势。游戏将会在进行了四个学年后结束，玩家将会依照持有的精力与资源，包括钱、各项能力值、成就以及奖励卡等等，对照结局条件表上记载的各项条件来触发结局。 游戏结束后，玩家会照着手边的资源来兑换分数。游戏结束时，玩家剩余的钱、获得的成就、持有的卡片与现有的能力值都会依照比例兑换成分数，而这个分数就会决定谁是最厉害的玩家。